Yenə hədəfimiz Balakən rayonu. İndi də Mahamalar kəndindəyik. Bu torpaq, e, dövlət torpağı üzərində quraşdırılmış bu agreqatlar, bu fəaliyyət mənə müəmmalı qalır. Burada hansı əsasla çayın qırağında bu fəaliyyət göstərilir? Körpünün yaxınlığında qazıntı işləri aparılır? Hansı cəmiyyətdir? Hansı əsasla? Bələdiyyə torpağı qarşıda zəbt olunub. Artıq daş o tərəf, o hissəyə tökülür. Heç bir icarə mənəcə icarə haqq, e, müqavilələri olmayaraq. Mənə elə gəlir ki, bu araşdırmamızın da bir nəticəsi ola bilər. Ancaq həqiqətən belə <laughs> maraqlı gəlir. Öz başına heç bir qeydiyyəti olmayan belə bir müəssisələr, belə bir əməllər görülür. Adiyyəti qurumlar hara baxır? Bu öz başınalılar nə qədər olacaq? Nə deyəcəyimi özüm də bilmirəm. Nə deyəcəyimi özüm də bilmirəm. Balakən Bakıdan çox uzaqdır. Yəqin ki, buna arxayın olub bu cür əməllərə qol qoyanlar olur.